सो हेलो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं आए हैं गए हैं गोरखपुर अपनी दादी को दवा किराने एम्स में गोरखपुर एम्स आप लोग देख सकते हैं All India Institute of Medical Science Gorakhpur और ये अभी मेरे भैया आए थे देखने दादी को दादी को देख चुके हैं अभी जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं अपनी दादी के पास क्योंकि अभी दो दिन से हम यहीं हैं चूँकि दादी का थोड़ा कंडीशन अभी सुधर अच्छा है तो इसी बहाने थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन था तो हम ब्लॉग नहीं बना पाए अभी सोचे थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि अभी दादी हमारी काफ़ी अच्छा फील कर रही है आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है ये आ, हमको बताया कि 116 एकड़ में बना हुआ है ये पूरा एम्स गोरखपुर का आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है और काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पर साफ़ सुथरा व्यवस्था है और डॉक्टर भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं और नर्सेस की तो कोई बात नहीं वो भी they are also very helping in nature and guards लोग भी अच्छे हैं और यहाँ हर जगह गार्ड्स मिल जाएंगे आपको एंड तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं और इंटर करते हैं एम्स गोरखपुर चूँकि अभी हमें यहाँ पास दिखाना पड़ेगा तो गार्ड अंकल को पास दिखाएंगे पास दिखाकर तब जाएंगे अंदर चलिए चलते हैं और ये अंदर का नज़ारा है दोस्तों ये देखिए ये ओ पी यहाँ से एंट्री होती है मरीज अगर किसी को दिखाना है तो पहले वहाँ से पर्ची बनवाएंगे then they will intern in the AIIMS and then after that the doctor will check that patient तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लोकेशन और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है दोस्तों अभी मेरी दादी फोर्थ फ्लोर पे है तो वहाँ पे जाकर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा तब तक के लिए आपको आप इसका मज़ा लीजिए देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है और दोस्तों क्या बताएं इस इसकी क्वालिटी के बारे में हमें तो काफ़ी अच्छा फील हुआ क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल भी है उतना मतलब कॉस्टली नहीं है यहाँ इलाज कराना देख सकते हैं कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और कल एक बाबा है हमारे मैं उनसे पूछा था तो वो बोले कि 116 एकड़ में बना हुआ है पूरा ये एम्स हॉस्पिटल और ये देखिए जो सामने की बिल्डिंग दिख रहे हैं यहाँ पे जांच होता है ब्लड जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ हो, वहाँ होते हैं क्योंकि हमें कल यहाँ बहुत दौड़ा हूँ यहाँ ये है दोस्तों दवा तो फ्री में होता है लेकिन आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा और मेहनत भाग दौड़ करना पड़ेगा फ्री इन द सेंस ये चार्जेस लगते हैं इसके टेस्ट वेस्ट के चार्जेस लगते हैं बस मेडिसिन और दे डॉक्टर के देखने उखने के चार्जेस नहीं लगते हैं और गार्ड आपको देखने को यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि जगह जगह पे गार्ड हैं और वो रोक रहे हैं हम लोग हमको तो कई बार रोक चुके हैं और रात में हम और बड़े पापा बैठे थे तो मुझे निकाल दिए सब बाहर कि बोले बाहर तुम जाओ सो एक मरीज के साथ एक आदमी ही रह सकते हैं मैक्सिमम सो ये यहाँ का नज़ारा है ये देखिए जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है यहाँ डॉक्टर्स के रहने के लिए है और वो भी यहाँ के स्टॉप्स के लिए है और इस यहाँ के स्टाफ काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं आई थिंक बट वो थोड़ा रूड हो जाते हैं जब एक से एक मरीज़ का दो से तीन लोग आ जाते हैं तो, तो का, काफ़ी रूड हो जाते हैं तो अभी हम चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं तब चलिए सो फ्रेंड्स ये अंदर का रूम है हाँ, यहाँ से हम इंटर करते हैं फोर्थ फ्लोर पे जाना है दादी के पास तो ये अभी रास्ता देख सकते हैं दोस्तों कितना साफ़ सुथरा है और काफ़ी बड़ा है इसकी लंबाई हमको लगता है एक किलोमीटर से दोनों तरफ मिला दें तो सिर्फ एक किलोमीटर तो ये लंबा गैलरी टाइप का है इसके अगल बगल रूम है और दो बिल्डिंग्स हैं इसको क्रॉस करके हम फोर्थ फ्लोर पे जा सकते हैं दोस्तों अभी हम आ गए हैं लिफ्ट में यहाँ से लिफ्ट लेंगे और फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे यहाँ से दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा एंड uh, मैं जितना पता है हमें एम्स के बारे में उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो हो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और आशा है कि ये काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लग रहा होगा क्योंकि एम्स का वीडियो वो गॉड लोग मना कर रहे थे बनाने वीडियो नहीं बनाना है पर बट मैं कैसे भी मैनेज करके कैमरे को छुपा के बना रहा था दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर से नज़ारा फर्स्ट सेकेंड फ्लोर से तो अभी मैं सेकेंड फ्लोर पर हूँ अभी यहाँ से दोस्तों आप नज़ारा देख सकते हैं इधर का चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये जो है ये सब नर्सिस के लिए और स्टॉप्स के लिए जो उन लोगों के लिए रहने का स्थान इसमें बनाया गया है और दोस्तों ये गैलरी है इसको क्रॉस करके हम यहाँ से फोर्थ फ्लोर पर फिर से टू फ्लोर और ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा तो दोस्तों अभी मेरी दादी का कंडीशन काफ़ी अच्छा है ये देखिए दोस्तों अभी अंदर का नज़ारा जहाँ मरीज़ भर्ती होते हैं काफ़ी अच्छा सजावट हुआ हुआ है और यहाँ तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है वीडियो बनाने का but still somehow I am managing to maintain and making this videos for you guys so support तो बनता है ना भाई यहाँ देखिए सभी मरीज़ लोग अभी यहाँ देखने को मिलेगा अभी यहाँ मैं और ये है मेरी दादी मेरी दादी का कंडीशन जब आई थी तो ऐसे बहुत ज़्यादा लीथल कंडीशन था डॉक्टर ने बोला था इनको एडमिट करना ही पड़ेगा देख सकते हैं दोस्तों अभी काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं दोस्तों ये खाना है जो मरीज़ के लिए मिलता है हम लोगों के लिए नहीं मिलता है बट स्टिल मतलब मेरी दादी खा नहीं पाती हैं इतना ज़्यादा क्योंकि पता है मरीज़ कितना कोई खाएगा तो इसमें हम भी खा लेते हैं तो थोड़ा वहाँ खर्च नहीं होता है खाने वाने का उतना तो ये रायता है इसमें सलाद है दाल है तो मेरी दादी खा रही हैं दादी के खाने के बाद अभी हम भी हम भी सोचे थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि दादी उतना खा नहीं पाएंगे तो हम और दादी ये मोमेंट मुझे काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि वहाँ जाके दादी के साथ खाना खाना एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ, आ रही थी हमें खाना खाते टाइम तो दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरी दादी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं बता दूँ मेरी दादी अभी बिल्कुल ठीक हो गई हैं अभी हम लोग घर आ गए हैं क्योंकि अभी अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया एडिटिंग वेडिटिंग में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना सो so, दोस्तों अभी देख सकते हैं <laughs> मैं रायता भी खा रहा हूँ दादी को खिला रहा हूँ लेकिन अभी वो उनको अच्छा नहीं लगता है रायता इसलिए हम ही खा लिए हैं पूरा रायता और दोस्तों हम तो बाहर से भी खा लेते हैं लेकिन दादी के लिए ये काफ़ी अच्छा खाना है